Bomoni ba filles ya lelo bozala pe na mua leke leke ko landa mobali na budget ndenge bosa tika ko pesa matoyi na masolo ya ba camarade ba camarade mingi ba betela ko masolo bo kutana bango na lopango comment bango ba bala te yo obala ozo futa na porte ya mobali na yo mais ba filles ya quartier ba bala te ba pesa ko ba conseil yo pe ondimaka mua danger yango wana oyo na lobi oyo aza na matoyi ayoka. Bo s'abonner ebele, bo s'abonner ebele, bokoto, bokoto, l'heure est grave, l'heure a sonne, il est temps, mama Gloria toza ko soutenir yo, tobanda kotia mpe mwa ba emission ba 3 minutes, tobanda kotindela yo mpo ebanda oleka na makambo ya mboka, Nzambe abatela Bumba Shell TV, et puis yo moko Glody la pesa biso ba sekele ya basi alors euh, ndoyo naloba na nga mingi te j'ai pas beaucoup à dire donc je veux juste dire toi qui me regarde là où place nyonso ozali n'hésite pas de t'abonner n'hésite pas de partager et de liker donc voilà restez branché donc lelo pasteur john azopasolela biso sekele ya basi azopasolela biso cuisine interne ya basi alors ne zappez pas restez sur bombechel tv Ewe napesi bino nyoso mbote po bozonga nga na kati ya bombeshell TV buzz vraiment ba mbote ebele na lela bino tout fort lelo tozo kundola ba sujet oyo bino moko boyebi na bongama nanu tano abi ba sujet oyo bino boyebi eza ba sujet moko oyo ezo pesa biso pasi est ce que tozo koloba satan ka lokola aza kolo masumu est ce que nyoso eza ka satan ou bien eza makambo mosusu oyo Ezo komelaka biso po a partir ya societe ndenge ezo mema biso na modèle nango. Lelo toko beta sujet mingi ya ba maman. Tango tolobi ba maman ce que majorite bana basi. Ba maman basi bakoli baza su na likambo ya kosala te part kaka ko gerer ndaku ou bien ko bongisa bana to ba koko bakuta pa bana oyo bango babota. Problème eza boye, est ce que ba jeunes filles nyonso oyo bakenda mabala ebebela bango? Kobebela bango elakisi nini? Akenda mpo mobali, mobali azanga na ye mbongo te, ata abonga to te, mais mobali azwaki en charge. Mais nini esala incomprehension ekota libala ya fille wana ebeba? Nde yango place toza. Ba filles ebele na remarqua Avant akende libala epa na bango peut etre ba gataka ye na modèle moko oyo que akuti ba conditions yango na libala kote akeyi te. Sikoyo yo mwana mwasi oyo olandi ba conditions ya ndaku na bino na libala kote oke pourquoi olingaki mobali yango? Soki oyebi que epa na bino ozalaki gate olambaka na rechaud, na four, Otokisaka mbala likolo na na na soki na nini? Moke pe mobali okuti moto ya ba koni, moto ya makala. Est ce que okoyina libala wana po okuti ba conditions ya ndaku na bino na kati ya libala te? Landa nga bien ndeko na nga muasi. Omoni libala ba meka yango lokola mungwa na biloko te, nazongelaka chaque fois. Soki oke libala mobali oyo olingi azala pauvre azala na mbongo azala nani soki osi omikotisi na libala kanga motema na nionso okokuta kuna eza su makambo ya famille na bino te rapport ekoya na famille na bino kaka soki ozo bela ou bien mwa likambo moko eleki kilo wana osengi aide na famille ba pesa bino conseil to ba appuye mais kote oke po mobali ye nde akomi kolo yo oyo bokokende na ye ti mokolo bokosuka na vie fin vie. Mais ba jeune fille ebele caractère na bino ndenge okola na ndaku soki oboyi kolamba mama ayokaka yo po oza mwana somi est ce que ki somi nayo okomema yango ti na ndaku ya mobali soki olembi okolamba te ovandi na boyi te mobali ako kanga yo singa na kingo te lokola abali yo abenda yo lokola taba kolia solo heure alingi te na lobi nde po basi misusu eza na l'heure poko ozala fatigue oboyi bitinda mobali po oza fatigue mobali pe atali ke te mwasi oyo asali penza trop awuti wapi alembi tika pema Mais mingi bokomisi yango na canaille. Comment bozo ndima ba kangela bino mapangu oyo ezo ngaka te soki epesami eke libela mais na kati ya libala bozo mema calcul moko complique pe libala ewumeli te ekolisi nanu bana ata mandefu ya pembe ebimi donc soki abimi mandefu ya pembe wana bako donc boboti mwana akomi ata na age te ke yako yeba soki atamboli azonga ye moko sauf akende na mutu. Mwana aza nanu na deux ans libala ekoti manka or mbongo ya libala eza nanu sika nanu esili te nayebi te soki ozo comprendre nga très bien tantine na nga boyeba ko repondre mibali na bino mabe na bino mobali oyo olingi ata okuti ye na mbeba korevesaka ye te na miso ya bakamaradi na ya bandeko obelelaka elere nyonso epesaka motu kanda akoma motema makasi soki oza na mobali alingi yo bozali na kati ya ndako bozala nango to te nazotanga likambo ya mbongo te nabi kaka libala Olala na kikuku, olala na ndako ya kitoko, olala wapi na quartier nini lokola eza kaka na partout na mokili eza ndako. Tango olalaka na kitiko alobi ene toko eza kaka place oyo etiaka batu balala ba nimba. Ndeko soki olandi mobali kanga munoko. Azala na ba caractère mabe yeba ko mema ye na ko teya ye na gentillesse ya libala po ayoka bo cooperer bo kende bien. Kozalaka te likambo ya mobali soki omoni mabe mbango ke epa mama kopesa rapport on dirait ye nde atindaki yo ba linga yo na makasi. Landa nga très bien bino bobebisi makambu ebele bokoti mibali misusu ba manka rabonga abebisi libela aza koya ndaku 19 heure ozo gangele na misu ya batu pona kopesa ye faute asiliki akoma oya zero heure or oza na mwana bebe ya sika na maboko conseil nazo pesa maman yoka nga bien kozala jeune fille n'est pas dit que ozangi temps ya komitika po okomi pe na libala. Ba fille ebele baza na age ya muke mais soki aye kaka libala pa mobali maman na ngaiee surtout soki akutani na ba maman ya quartier oyo ba kola kola ye azua rythme na bango na masolo ba pesaka ye conseil ou bien ye pe atekaka libanda sikoyo ba tekaka na ba maman wana soin nionso esili jeune fille akoma na makambo lokola koko hein okomona boza na kati ya ndaku batu bazo confondre yo mwana mwasi azo bela ou bien ndenge nini nzoka nde eza kaka yo mais Parfum na son abi parfum eza cher ata mafuta oyo ya mbila nikisa yango na citron ningisa ka ngo boye epesaka teinture tantine okolamuka na tongo banda mobali atikaki yo na mbetu ndenge olamukaki ti okosala misala mobali aye na poka akuti oka na système wana est ce que ba fille ya quartier ata baza mabe ata baza ndenge nini soki okomi oswana na bango mingi po azoka solo ya mua biscuit kuna yo kaka solo ya milinga surtout soki batu ya lopango bakumisi ka biloko na yo Hey maman na nga oyebi olamba ndunda oyebi ke nga pe nakoyekola kolamba ndunda pa na yo de lokola bato ya lopango bakumisi liputa olambelaki ndunda okolongola te po mobali okokaso ya milinga ke oyebi kolamba makambo na zoloba awa soki oyoki nga mobali akomona ndako na ye moko ekoma nkele ata bimi mosala 16 heures azokende ofanda esika babetaka dame alekisa lere ya buta kuta bino ya kolala po ndenge amonelaka yo na ba rapport ebalani te Jeune fille conseil na pesi yo kitoko nayo ekobombo na libala te langage eya na basi mususu okomona na balabala azo tambola bobino mwasi yeyo batu pe soki ba tali oboyi fille ya boye pona nini tala ye na nzela ndenge azo pesa yo aspect mwasi oyo nayo ebalani oui na misu ebalani kende otala comportement ya mutu soki alobi likambu moko Meme mi secrete na miri ba kamwaka oh ayebi ofinga hein ayebi ofinga hein naza bana makambo par amour na vie maman jeune fille kowumela na mobali bokoma mpaka eza pete te tuna ba maman bakolisa biso bazalaka na ba papa pe na ba rancune mais koma eyebana te ti ba nuna na ba papa toza Comment ba maman ya kala ba tanga te baza na sagesse ya ko bomba ba famille ya mwasi na ya mobali on dirait ba silisa ba universite par rapport ya ba fille ya lelo bo tanga boza na ba android boyebi makambu nionso bo talaka TV film mais bi ko chinga ko bomba mobali na libala te or mobali akolaka te ata omoni mobali aza na 60 ans ako bala mwana mwasi ya 20 ans mwasi wana ya 20 ans ako coacher mobali on dirait mobali akomi mwana muke. Surtout nga na lingaka mwasi oyo asimba nga na maboko lokola azo nika mwana muke oyo nazo loba na lingaka premier liquite avant nazala na petit faut mwasi adundisa nga on dirait nao bela chérie pas comme ça hein donc ozo comprendre libala wana toko mona ngo lelo yo ozo senga bala tu alliance est ce que o préparer ko za mobali timing po mobali musa ko kima musala partir ya flexion ndenge opesi na ndako Directeur nazo ka loketo awa mitshopo etombokaki faut na pema 4 jours pourquoi affection ya muasi eseki mobali atikala na nda na ndaku mais basi ya lelo eske baza su na congo botikali kaka na balabala kitoko kota na kati ya ndaku manka na basi oyo bazo linga abala atie alliance po prouve baninga naye ke bino pe bobala nga na bali mais moto oyo ye abali azo linga ata mukie te Tomona bango tala ebele na kisasa mabala oyo bozo bengaka mabala makambo ya mikolo eza su mabala te ekomi nde sapato ya ba chinois omona yango na misu sika mwa mbula matanga semele elongwe mabala mikolo oyo yango nazo pesa shema est ce que mibali ata baleka mabe bango kaka baza ba fautif basi surtout ba jeune fille ya mikolo oyo Oyo epa na biso courant ebandaki kokatana te nga na lamba na nga na makoni te mais tango olingi mobali amemi yo na condition nioso faut ondima yango omoni mibali ya zoba bazo kufa kaka va likolo ya basi oyo batiaka bango singa na kingo na bitindo on dirait commandement misala soda na mona basi wana mobali azo zwa mbongo ozo mona 20 dollars mais yo ozo sengi makambo eleki eleki budget ndako na kilo omoni nga likambo na nga faut ka 60 dollars omoni ya miki pa kozala chaka chaka O sentir que mobali opaya nayo na 20 dollars modele ya wayaka wayaka tala nao pesa yo conseil mama landa mobali na calcul tosa budget mobali ndenge eza bokende na respect tangu bokozala na bomoko ekopusa bino bokoma ba patron makambo nazo loba soki o comprendre nga o comprendre façon tolobela wana nde yango base mama yo oza jeune fille oke na lopango kofutela na mobali yo nde oke na mokumba mobali na yo oke kuta ba fille na kati ya lopango wana obandi kopesa bango matoyi lokola bokabanaki biloko lokola kinzonzi Nani oyebelaki meka pondu na nga yo pe meka lipeka soso na nga ale ba fille oyo ba bala te oyo ba salaka mobulu pe to tete na yebi te yo mwasi ya libala ba fille oyo ba bala te ba bando peso conseil ba ko bebisela yo libala po ba fille oyo ba bala te ba zalaka na posa kaka ya ko chamuka na zo yebisa miss gele ezalaka na valeur makasi koleka biloko ya ndaku Mais etondisaka te. Biloko ya ndako ebimaka manka mpo elambamaka na manœuvre mais soki ebeli libumu ezalaka kotondo kolala na kimia. Landa Miss Girl okoyeba. Oza na matoyi? O comprendre nde wana premier sujet. Na basi misusu oyo akoma kosala akoma ko toucher koleka mobali. Mama na nga mobali oyo bobalana na ye. Ata yo okomi na salaire ya combien aza na se libanda sala autorite ya kimwasi nayo na ndenge ba pesa yo fonction ya musala mais na kati ya ndaku nga mutu nazo yebisa yo mobali aza autorite faut pesa ye respect basi wana ba touchaka salaire ebele koleka mibali bakoma komona mibali lokola ba nayebi te dechet ata oboti ne bana mibale misato oko remarquer soki awuti musala aye Mobali afandi kuna ye afandi pembeni awa po azwa eloko eza kaka wana lokola otaki kaka musala atouchaka salaire ebele ayaki na ba provision mama e kobenga litio cheri e tu me donne sa mwasi yango azolakisa mosapi mobali azwela eloko ni retard ya zemi po zemi epiaka makolo kilo ni retard ya zemi ni nini or na mosala kuna osalaki ba va et vient pona kotinda bato lokola mitindo ya commandement okoma na ndako kote mobali okopesa respect obanga Fière yango omoni bolingo ya solo nga nazo loba yango verite etikali pa ba nyama ba nyama ba piller batu na bolingo ba nyama ba kanganaka mapangu te mais bazalaka fidèle ti liwa mais tala basi ya mikolo oyo soki azo sala aza na ba gros mots français na anglais mobali pepele soki oza mobali ya zoba obanda otika pena mwasi ake musala yo ozomema mpenza bebe iyerererererererere ebeli apres wana osokoli mbwa nazwa banofi okotorsione ndako okoma mpenza naboyi te entre parenthèse mwasi na mobali basangisaka baide ngai nakozala na ndako mwasi azame etili ngai nasukola na ngai basani selo esengo na ngai nakosala makambo mosusu mwasi mpe azame ngai moko nasali mpo elakisi ke toza entre deux partenariat tozosungana mais ekoma te ndenge nalobaka kala ke Mwasi lokola azo lamba yebiki mobali aza na nzala awa ozo ya yaka na ekateli lobaka nde ozo bima yaka na biloko nyoso te oyo ba zambe po to zala tala mibali wana ya na mibali mosusu omoni na balabala autorite azo gangela batu aza na poste ya munene me keyete na ndaku makambu mwasi atindake lokola aboyi wana kosaka makolo pasi ya azo banga soki na rate na kotula ndeko omata okita mwasi nyoso atulaka te mobali nyoso atulaka te Mais yeba muasi aza na ba delais eza indetermine. Mobali ata akomi 60 ans akobala mwana muasi ya 20 ans tokokamwa na feti te. Mais muasi oyo akomi na ba age ya likolo makasi oh 55 oh 60 ans à moins que okufela mobali to to. Keba makambo nazoloba to oza na mbongo ebele okobengisa biso na mariage na yo na libala tokoya. Soki mobali aza kaka na se ya age na yo ata tozokosa mobali abali sepela na ba mesa nionso tovandi totonga yo mambe oh mandona te oh mbikudi te alingi alekisa mobali oyo te. Ba ndeko likambo nini nyo mais je tomoni yo ilelele nazua biso ba verite ya vie. Mutufa esala landa nga tantine salaire ozo betela ngo tolo tozo gagne po gagnaka mi koleka mobali soki akomisi yo na autorite okomona mibali pamba keba mwasi atikelaka ye moko sa mobali bako pesa yo valeur mais respect donc ezalaka penza te po oyebi ke on dirait komaka lona naloba talaka nyama lokola soso ya mwasi azala na partenaire Mais yo mutu au moins kozala jeune fille ozoluka mobali omoni ke mibali ba aventurier baza mais eza na ba age moko boye fra mais naloba yango pe muasi okozala na 33 ans 35 ans soki omoni mobali amavuanga ye omoni claire te boya ye koloba pe te lokola nazotula nakende kaka te okokende bikenda kenda te mama napesa conseil babalaka na esengo ya motema ndenge etindi yo mutu na mutu azalaka na numero ya categorie ya ndenge alingaka soki olataka 43 kolata 42 te Ekosepelisa biso mpenza sapato ya sika mai na makolo ekosua yo. Soki olataka 44, kolata 45 te. Tokomonaka ekoki yo mai nzoka na kati otie ba pa, ba papier. Heure ya mbanga moke sapato ekobima ekopumbwa. Tokoka tokoa magie. Na zoba no makambo ya mike. Lata eloko ekoki yo mpo ezala à l'aise. Linga mobali oyo motema no esimbi ata ozo nyokwama na libala okobeta lisolo epa batu te mpo olingaki ye na verite. Mwasi soki olingi mobali ata olali na etoko okomona yango mabe te. Ata mobali apesi yo 5000 okosaka ezalaki 10000 na kabine de ye 5000. Mwasi oyo azalaka piaka soki mobali alingi mobali ata mobali apesi mbongo alambi ndunda pamba soki bapaya baye na pokwa ah maman boye retard po misuni esi esili na kabeli ba voisin azopesaka mobali ne ki kilo mais soki olingi mobali te kende libala olandaki ye po na 10 dola okuta na zemi omeki kolongola eboyi libala wana mobali ata aye na soso nomonaka ba faute po olingaki ye te yango mibali ya bongo bakoma na komandima makasi Mwasi omonaka ngai nalingi yo te il faut mikila ozo tala mobali kote awutaka joana ba mbongo ako ba mbongo musu mobali azo pesa okende wenze omonaka te 500 francs obaki oyo bakoboya yango tala mobali ake bamba ngo ti na kola nzete lakisiki aza piaka nalingi yo te ngai soka mabumu ngai nazo comprendre libala oyo te eske nakoliaka pondu pondu est ce que ntango alobaki na kena olinga yo oboyaka te mpo ya nini badi dollar na ye bandelo akangaka lokola pambo oyaka mpo na nini yamoni mikolo napesa mibali conseil avo olinga mwasi detecte lokola biographie mama nazolinga obe nazwaka mpe nakweyaka soki olingi nga tokopele soki olingi te etali yo epuis pero toza nde naza nazokemba mikolo fort Maka tuna zo ling tala. So Maka mzina aloba wa yoka. Mais na mona ka pesa ko pwati ni sola piaka mingi pa mwasi di bana ko kwe e ko kwe. Wana to bengi masera ko kima yo. Basi balinga ka biso beskro ba oyo. Petit no moninga bona veste na mo pao na za ko ta député. Ba changa na ministère. Wana so na ba 20 dollars bandi mwa ba influence. Wana mataya ba tekisa sa. Mama Nao loba na ba influence te, nao pesa yo conseil, nzela libala, linga mobali oyo motema elingi, ata aza na lipapa, soki aza na avenir kangama, na suka boko lata sapatu. Soki olandi biso mibali ya ba aventuriers, oyo toyaka to parquer mua hein, nao tya loue taxi kuna naino na kiti lokola nga kolo quartier. Na boyi ba retour ya ba DSS, on dirait na lingaka mbongo te, nzoka nde ba nyonga mapa na quartier, ekanga singa na kingo. Eh tango ebanda ka, eh tika na ça va? Na batu na ba teka, oza wapi Micky? Oza ko, obunga aventurier te. Soki aye na quartier ata kute na mwasi nazo tuna nde ni camarade no wana yebisa epai ya komela ko bescro so omoni moto aye na mbongo koma otuna bato baya komelela ye aventurier vrai moto ya mbongo alingaka bato ya kutu nde asombela ba bango koma moto ayebi tobenga ye anniversaire ya nani fecha na ese nakangi lopango eza kifianse kobeba mpe kobonga yebaka ba escro ya partir ya kosenga ba audience etikali kombe katsa barman tika nango yo moko tala lipapu sapatu olati na se batya singa cordonnier bakarte oyo ezotika soko kongoli yango ekosomba ata lipapu tala na bana makambo mike mama naoteya yo mibali biso mibali tozalaka so toza piaka tokosi toya na voyage ndoka nde mikango toza piaka maye tobouge te so nabeti cope nazwi ma 30 dollar wana ce propre nazokita yo na poko nde nakitaki na nini nazwi ma parfum mopema na pompe Soki ya yaya oyo, soki ya noko, soki ya camarade. Po ata na kokita naza na pokwa, tango bomona nga nakozaka voix jeu elingi nga te, eyimbisi nga. Nauti Dubaï. Oyoki masolo pa muninga abeta yo na masolo yo kuna na tala. Biso ba escrocs, nakoloba no verite. Tantine, yoka nga bien. Soki olingi mobali te, kobotole mwana te. Nga napesi yo conseil. Soki olingi mobali te po oshinaka ye. Soki omeki ozwa zemi ndeko nga pe nalobaka te longola zemi po okokufa nalobi kaka ekomaka mbeba omoni bana oyo bayaka na ba zemi oyo balingamaki te na mutu azwi zemi alingaki mobali te na mobali atiaki mwasi litoyi po abala ye te abaki kaka lokola naza celibataire mikolo natia petit oyo tolingana tosala kaka deux mois pe naboya ye bana wana tango babotamaka tala bango makambo makasi lokola bana nganga mwana wana bolinga ye te akoya na ndenge na ye ata omemi ye na classe akolinga te. Et puis miyo naye lokola pompe etoboka epemaka te et puis l'air kaka kozala heure omoni ke mwana aza bien soki omemi ye nde l'air asubeli yo donc mwana moko makambo makasi nazo bana makambo ya mike mike po comprendre yango nazo loba nini na vie tala ba jeune fille ya lelo excès de kosala mobulu ya loyenge pona koluka 10 dollars na vie ya vitesse bokoma na bana moko lokola ba sako to bakitaka na mukongo to ko ba ncoco bakangama botela nga mwana nasuba nya okoyeba ere bapekisaka yo yokaka epuis mibala yango lokola biso baescro soki azotambola na mwasi apesa ni 100 franc mpa na bango mai ndenge azokomandaka mwasi lokola chauffeur na vola yo laka liboso nyama nakopointe yo leka botalaki nani yo osana na bato basala mariage bagangelaka basi yoka te biso bacelibataire bana basi ebele akoya na ndako akomomona yani lokola pamba yani atundeselanga Nakokende nga te mais kende otala mobali oyo atindaka ye na makambo ezanga tina oki na mawa ba fille ya lelo boboya conseil pa ba parents lokola ba papa ba bonga te bolingaka conseil na bango te omona boboyaka batola bana quartier yaya quartier apesa conseil leki na nga atika Soki otali kaka kitalatala, tolo ebimi na sima, oboyi conseil. Lokola bazo kumisa na baninga, eh sima no ebimi bien, eh oyo penza oyoki etiama lokola makoma, eh etiama lokola ngengana, wana soki ayoki babi nga nako nakoki. Toli ya quartier aboyi, mais tango okende ozua zemi ezanga mobali, oyo boyaka na bana bazanga tata, le wana okomi respect. Tala nde nalobaka. Omona moto na pondu na moto te. Ya mane ebeli te natiela ma fife o. Apikaki feve na butu osi batana lisolo ya feve. Tata na kota alali kuna aza na kimia obambela bato mosusu ba document. Tomona yango ebele. Nga na tonki ndoza sema ezanga mobali. Ero okolaki na quartier kwa fille moko iniki bazo pesa yo respect olingi te. Okomona mwana mwasi na mobali ekokani te. Linga ata aventurier mais aza na courage. Bolingaka ba escrocs balingi makambo ya miziki mais babetaka mpe na orchestre te. Mibali yango ata na test equipe ya kiteni bakozwa ye te. Mobali na ngai musicien okoyeba. Sikoyo tango kobima oke kuta nasuki na maman nesika lokola ba biso oyo ale na ma 10 dollars moko na simba na change yango ba 200 200 ebima bote lokola evimba so tosoli muke muke na tikeli ko tuta kote evimba yoka ntie budget nzoka nde ah okoyeba akomemaka na bara molili mpo mwana ndenge azobimisa to ndire mbongo minene nzoka ba 200 200 bamba Atia mila sika likolo na sima on dirait botte akanga na elastique olobi auto zwa na banque yo sakana oyo mboka ya biso ba kwata okolela na tongo na te sa zo kom tala tala so oyoki nga okoyeba bokota na mulongo ya envoûtement pamba bino moko botumola sata sata sata aluka bino te sata alala na ye bino bozo lamusa ye akokanga biso vie oyo ozomona te mama jeune fille tala na ndako nde boliaka Combien de ba ndeko na miso ya mibali bayaka retard bakutaka fufu esili? Bitumba mingi na quartier bayokaka ezalaka koswana te likolo ya fufu esilaki eteya yo te okobima libanda omoni mutu akabi na mua 10 dollars na 5 dollars atia lokola batu a recever na ba papier mouchoir afandela akosi kaka neti nde nini oyo eza ata 200 oyo esili Cherie na ngai ee. Okati classe nionso likolo ya aventurier. Moto yango mpe banda atia yo zemi komonela na komonela. Bakenda kotika yo kuna tala place olalaka. A transferer oye libala epa na ye mais ye mpe a transferer yo lisusu okoya jouer na equipe mosusu. Kende na epa ya yaya. Kuna ozo lala na salon. O remarquer mpe omela tea ozo komba lupangu mobimba ko torchonner. Mobali yango pe susu akipaka to komo linga su mwasi musu ya quartier ba fille ebele ba lingi vie oyo mibali ya vent normal baya lokola ba biso bo lingaka te bo lingaka kaka ba escro baka na ba trois mots moko ya français ba gros mots po mwasi akoka te wana valo bango atali na telephone aluki ba gros mots nyoso ya kilo wana to kutaka mwasi ka ah c'est le coterie hein oto mwasi amonaka e atanga ye mpe bakonome yo koyeba bakonome yo sakana yo bibato biso tokola na bango na classe moko batombola misapi mingi na nzela bango ata na Directeur na mona bango yo oyo mboka kai sala soki okoki te kobela vie eza bagar makambo mosusu bakoteya nga te pasi ya vie mpe ekoteya nga enyolisi nga e oyo eza danger oyo te oyo oyo soki mobali olingi nga nga so nazalaki mwasi oboya nga te epuis soso olinga nga keba nakotinga mo eme ekosa epuis okozala courage nazo na makambo ya mike yo mwasi oyebaka te mobali azopesa ba 5 dollars ba 10 dollars reme mon hotel otuna te kosalaka nini okolinga oyeba mpa na bango te oyeba soki eza ndenge nini nazo banda ba verite bokoma na barrière moko combien de bayaya na quartier bakoma bitumba moko ezanga ntina ndako ya papa akolisa bino na pasi yo kutu mwana ozalaki ya suka okomi na ba 19 ans 19 ans na yo ntango papa azokwea yo mpo ozokola mbala moko orupe Odo zala calme mibali lokola biso yo oyo na station na defi pantalon pa kingandi na okende tala masta momi na nga na ngiringiri soki na alemba soki wapi ale nga mona ka na catch na chemise pantalon na defi ya masta nini boye montre kutu ya muninga parfum ya yaya kutu ya azate na yibi mais tango okoma na quartier ba momi wana obandi ba spectacle ndiro koka Masolo nyoso oningisaka mutu on dirait bazo benga yo na poto. Wana aza na Android. Hum. Ah ça va. Ana obi nini? Tu dis quoi? Tu dis quoi? Biso ba escrocs na ba français mike. Tu dis quoi? Wana mwana sika. Non, na baika nde yaourt wana ndenge lekaki te. Mama ozo senga ngai yaourt, ngai moko nasali 2 semaines na melaka ta 5 glace te. Osenga ngai yaourt pe nakosaka. Ezaka combien? Comment combien? Oh, 3000 francs pam. Nga melaka oyo ya poa mela pambu na ndoo bozo ya malembe tala tango okota na ema kimbi okopikwama nzambe apambola tozo kota na serie mususu po oyeba ke nini eza nini o comprendre nga très bien awa soki tokoti na dossier AB kaka tantine na nga yo mwana mwasi nzambe asali yo na ndenge alingela yo complexe nini be complexe nini ya vie oyo ememi yo Maman munene ba forcaka ngo te soki basala yo nzoto mike etikala mukie o change nzambe retour comme si asalaka yo na manka yo bongisa nzambe comme si nzambe nde mutu atiaki yo a na defaut ozalaka mukie okoma komela bimela mela oya munene moko toboyi te osala bien po obongisa nzoto peut etre okoma na categorie ya A mais nakoyebisa yo bimela mela ozo mela naboyi te nabite ke eza mabe ngai napekisi kaka ke salama na ndenge nzambe asalela yo. Tantot categorie ya numero na yo ata eromonaki lokola erupe, oyo emonaki que temps na ngai ewumeli bazo linga nga te, tantot na ba 2000 et quelques nde temps na yo elingaki ekoka esimba mais yo ofoirese, obebisi nzoto soki pe obongisi soki pe nini yo mutu okoyeba. Pourquoi oza complexe? Na bino ba filles oyo tolobaka que bongisa mua teinture mais yo ozalaka mutu muindu bayeba yo mais okoma le blanc? Le blanc oyo okoma yo moko oyebi? Est ce que soki okomi le blanc meme na libumu tango okobota mwana okozala kaka le blanc? Yo moko temoin. Nazo mema makambo ya mike na bino ba bozaka ba photo nionso ya kala bo pasola pasola po kala ozalaka eeh banda okoma kozwa mwa 100 francs okoma osala tout okoma penda yo oyebi après okosaka Famille na biso tozalaka batu ya minene minene oyaka bongo te yo toyebi yo awa na oloba mutu zonga giga ndeko na nga complexe wana ya nini comment nzambe asali yo boye okomisi boye et puis de deux yokanga bien na bino bana basi oyo bokomisa ba mama mobali ba mbanda mama batu abota mwana na mobali Aniokwama naye akolisa ye na pasi atangisa ye to te yo oye kozwa mobali na demi finale ya vie oyebi place akola te bolingani pona bolingo atie yo na ndaku comment batu oyo baniokwama naye banda bomwana baya na ndaku na bango yo okomi zuwa oyo bazo yaka mingi ya ndeko gangela ata ba ndeko na mibali ou bien ya basi po bakoki pe mabala mama abota ye aye kotala mwana naye nanu akufi te yo okela mwana na zuwa okela mama mbanda zuwa oyo mama nalekisi aza otalaka mwana naye mingi naboyi te ba mama bokilo motema mabe pe baza Oyo aye pa linga mwasi ya mwana naye akomi nde susu na zuwa kotie parti pris soki mwana naye asombeli mwasi ne super il faut asombela pe ye wana ekomi lokola mobala butu nalobi koma mobala butu kaka po epesa bino pasi mais na verite mama soki mwana azongisela yo te tango azali kokola salaka tu oyeba ndenge okokita ye pesa confiance kutu na mwasi ya mwana na yo po bosala trio bozala bien na mwana na bino oyo naoloba bamama mingi pe bosaka mabe mwana no ake libala Maman libala sika baza na ndaku zemi eyaka kaka na kosangisa nzoto te eyaka pe na kota bise bise pe ebakisaka un plus yango omoni soki omoni mwana abotami un plus un na classe ekomela ye kaka seke kota bise eyaka te maman bokilo chambre salon mwana bino babalani sika soki ngo pesa na kaka bise boye yo okoti naza luka liboka. Maman bakoza ata kosala novelas ndenge nini bafana na talaka mobali abali sika po alongola kaka chemise atika na sengle ekomi soni na ndako na ye moko siko akolongola chemise wapi po yo okotondele wana tomona ba bokilo wana mobali batiele biloko na mwasi na ye makoso oye na ba fourchette or fourchette na makoso esimbaka te elakisi ke elia muke etiki ebele Berer ba ma bokilo bolekisi na bino ba ndeko bozaka soki oketala ndeko na bino mwana na anniversaire ba bimisi libanda soki omoni kaka fufu na bokale ezaki ebele okozonga to pusi conge ya ye na kozonga kaka dimanche bino bata lokoso oyo na loba maka mike yango moni nga na libala na nga na baka keba yo a ah, mutu te po biso na futelaka na d'abord ndako eza studio okotela wapi soki ofungoli rideau chambre na te soki azo comprendre epai na nga balalaka te libala miseleke te ye na mwasi na kati ya lidusu ya mire eh, wo naboyaka comme oh, non nakopesa bino perimetre tantine yoka nga très bien mama pesa mwasi mwana mwasi ya mwana no valeur mwasi ya mwana mwana mpe tosa mama mobali yeba kolobela ye maloba ata aza makambo mabe basombaka kimama te Soki omoni maman bokilo aza makambo makasi yamba ye na compte ya maman na yo mais teya ye na ndenge ya strategie. Zelaka soki asiliki fanda nye. Soki akomi calme barre ye na mua sucre. Soki amelaka bière yela ye bière après banda ye masolo moko lokola ozo tuna tuna ye après ça ozonga okotisa dossier na ndenge ya dans l'amiable. Okomona bokozonga bokokita bien. Yo kuna maman asiliki yo pe otomboki. Oyo na ndako soki abala ye to nga. Mais ye aza mwana naye ata mwana naye azo kosa kopesa affection po maman naye aza na faute yeba maman na mwana bakokabanaka te conseil na pesi yo jeune fille nazo soma kama mike zala na botosi ya kotosa ba maman mobali ye nde abotela yo mobali azala impoli to te mikitisa. Longwa na kopesa yango vie ya concurrence ooh te, ba leki nde bazo yaka mingi na ndaku, comment ba ndeko na yo soki baye bakotaka na salon bazo sakana lokola feti ba simba nionso mais ba ndeko ya mobali soki baye ata mibale ooh ba zala nao libanda nazo torchonner ndaku, bolingi ba erreur wana trop mais tangu ba ndeko na yo propre bayaka ata ndaku eza propre salite bakotaka basala lokola balingi. Kutu ba ndeko no bakendaka ti na chambre mais ba ndeko ya mobali oyo kutu biloko ya ndako eza nde mobali asomba ye soki aye zela nanu ndeko ya mobali akofanda libanda po akota akuta na ndeko na ye po alalaki ekomi lokola audience mais par rapport à quoi soki alingi akende yo moto okobimisela ye tike mais soki ekomi tura ba ndeko na yo otexikaka mobali apesa bango tike nzoka po opesi bango mosusu na kobatama tika ba parti pris Libala boye bana bakolaka bien te. Okotia bana na bino na rancune tango bakokola bakolingama te pa bandeko ya pembeni po bakomona buzoba na bino nde bosalaka bango ata balobaka te bamonaka bakoloba no bana oyo tokoyamba bango bien te po papa na bango makambo ma mabe oyo nazoloba yoka nga jeune fille tambola na botosi ya kotosa mobali kobetaka masolo ya mobali ya pasi te libanda kokendaka na ba faute ya mobali ti chez bino te po boza piaka mama e mobali na nga penda penza pasi est ce que ye nde atindaki olinga ye? Yango omoni mibali oyo bapesaka masolo na bango na ba famille bakoma ba zoba soki mwasi atonga ko na famille na bango ata ba memi yo na fete epa famille ya mwasi oko bina ka te ka nde na zongelaka pe nao loba bako simbisa ka bana ba lala bango bazo bina yo ozo bondela ka bana la la la la la mo la la la na zoba no ba verite et puis soki oza mobali moko famille ya mwasi ba mona ko tina te oko remarquer Makambo no nyoso pepele. Yango omoni pesa dignite batela lokumu. Zanga mbongo tika na lokumu. Yango omoni nga mwana mwasi nako bala yo na 10 heures. Soki osakani na 15 heures libala ekufi na botolo mariage nake ko peze. Ti te o sente otia na ndaku okomona ba film na yo. Nazo loba verite. Piaka oyo ekangi batu tout. Bato kutu batie ba mbongo na banki ba lela bongo biso batu ya pamba pamba oyo. Soki oza courage tika na cope na yo. Soki ozo linga mwasi dozaka. Talaka soki aza na avenir ako pesa yo confiance oyo boko kende obonga lobi. Soki omoni muasi aza kaka na posa ya lelo lelo lelo, amoni yo kaka na mbongo lelo esila lelo esila keba. Na yebisa yo verite. Ko bimisa mbongo eza pasi. Mbongo ko mona yango eza pete mais po eya faut ozala na technique de guerre ya ko creer mecanisme eyela yo. Soki pe ozui mbongo okutani na mutu aza na posa esila keba na ye. Vrai muasi ako kanga mbongo ya mobali mawa. Mwasi nioso alingi mobali te to sala depense te ata olobi neke nao kabela ba leki nao eh toko pia nao bango te to somba nao pona wana mwasi alingi yo mais basi ya mikolo oyo kolande ba camarade bao kosa yo te masa pecha na soka eko tala yo penza ah na spe hein oko landa spe mais azo silisa yo mbongo po 10000 francs ozo silisa yango na minute ya muke tande po ozua 10000 francs wapi otambolaka te po obimisa 10000 francs banda 500 ekoma mibale 1000 Okanga yango ti okoma 10000 hein ekolo journee mobimba sikoyo tango otiaka na poche okuta na mwasi fo mona nga moko kolo mbongo na mele ata sikre te fo otala mwasi yela nga yaour wana chérie eza nango moyen cheka 2500 nga nakosomba nde kwanga yo ngola yaour ya kwanga yo nakotinda yo kwanga oyo naoloba mibala lelo bochefi na bino kaka mpe bokosa lisuma eza na famille oyo nga babloka nga tala vie soki okopelaka te okoyeba valeur ya mbongo te beta cop omona valeur ya 100 franc 1000 franc nde okomona mbongo place eza koma ozomema nga na lingi yo na vie ya se ozomema nga na vie ya bato ya likolo comme si nakoma bongo totalela lobi soki nzambe akopusa biso wana bien mabala mingi omoni barenye bauta na pasi Mibali misusu bazo donda na mituka soki batali bango balalaka na carton. Mwasi alinga ye kaka na condition que nalingi mobali ayebaka avenir te. Mbamba mobali ndengue amoni mwasi alingi ye akenda ti makambo esimba akoma lelo pretre. Lelo pe a honore mwasi. Mais bino ba jeune fille ya lelo mobali azo tswa litoyi omoni dejà famille azalaka ya manka. Mutu azo betela yo que ba ndeko na nga bakenda Angola ba kufa kufa otuni ata ba kufa na nini? Tangu oko tswa kaka zemi ya lobandi makambo ya minene. Nalingi safu nalingi et puis zemi olobi pe bien. Ba zemi alingaka ta safu na tondolo mais tala basi ya mikolo zemi na ye ka shawarma na posa shawarma est ce que ketchup eza ketchup so olingi oloba e eh, retard mwana ko bouger mwana ko bouger yo zemi ezo senga ketchup ba zemi ekomi moderniser hein zemi ekomi ka foti ya miliki ntina ngai osi eza na ndide te nakokoka te mwana kobeba na libumu yo Oko monela nga oni tokoleka na diata yo nako memo mboka fo ba tokisa yo kwanga yo yo saka na vie toza yo lingi na kufa otikela veuve oyo kisasa kwata vie ya pasi fo bokende ndenge eza na pesi ka conseil nzambe apambola na lingaka bino trop oyo eza chaine na biso bombeshell TV. Epa ye moko la tundra. Kitoko base na leli fort ndeko na nga oyebi que tole pete na pesi loka na directif nzela ba maman ba jeune fille surtout bino ba pese conseil fille na nga bokota te tant que dozua seme ezanga mobali oye na mwana azanga tata lokomi respect pardon na teka nini omoni ka na kwe na galette to bando tse ba manga na mesa wana po mwana motungisa mwana eleki mwana alingi chaque tongo ipa ipa ipa koyeba osengele osengele ti osuka na carton koma lokoso Alo etindi oteka okana ko teka mbala okotambuisa mbala yo mwana mane mama yango pena mikolo soki omoni mama tala na boka koloba pokoloba oboye na boye bano balingama te na zemi tande bayaka miyoyo ekitaka ekangamaka to oka pompe ekufa mwana mamba tala kupa mudindaka iya iya bakotinda omesa mwana potopoto asisi ekola potopoto po babomeleli ye nzoka ye moko wamana ka munoko ka babakitsa babaki bana mikolo oyo Machine ekosala bana ebeba. Mwana mongongo lokola train. Gwa gwa kende otala ye deux mois. Egangeli nini oyo? Mwana aza moke mazo pona kwanga na place aluka biscuit. Mwana nini oyo? Obana nini? Omoni mokata mbimbi? Peye wana sikoyo oyoka mama na ye moko. Akomotala mwana comme eglise ezaka pembeni aza maladi te ya keke eglise te. Oboyaka tole ba parents Olanda mobali ya loyenge yo yo zwa pe mwana lokola lipasa ma omona mwana mwana bakitaka ta nde osuba soki osuba na mwana na mokongo soki okiteka nya lokola bukabuka okoyeba botela nga mwana obatela mwana ntango nde okende yo moko tina moto batela nzela okokende nani akotela mwana tala ye na bana makambo ya mike bosakanaka na vie bozomona pende ezokende na kaka te ntango bato nyonso na ndako nde bakondi kondi koafufa kokita Saka na vie mikolo oyo tambola bandaku nyoso mbimbi elalaka so na nzungu ti tongo okoyeba oya na bana moko su sa programme ba mama basi bakoli koli aloyesa bo bakoko moko pi remarke so baboti bana babokolaka bango te mama aye nake ta kamaladi na nga mobulu ezongi lisusu atiki mwa lokola na pose Tala banana na moyi. Mwana kofanda boye tala ba nzinzi ekangama ye awa. Asumbaki banda 12 heures nye ekomi ti 16 heures nde aza na hopital ya poya ya pedratrie. Mwana ka eh ebi bana babungaka te soki asumbi na demarche ne change komika eh gentil na mutu nyo so teleka eh longola nga nye longola nga nye okoyeba nga nabotaki yo. tala makambo na aloba oyo bino bana biyaya tala mikolo fo leta sa recyclage tous les bana baya biyaya mboka boke mosala soda na bilanga botya faiti na congo po bana ngo toyini bawana classe 1 plus 1 na oyo baka egali de tato je le dis professeur egali chichi yo 1 plus 1 egali duju mais elakisa ekwanga koyebaka ekwanga Pipi oyo nini tsafu mwana azali bakoko ya safu na manga me mboka oyo tala bapecha nde basexi nga tala oyo nalobi ayoki ayoka nzambe apambola conseil nalobi bopesa vie temps bowelela na vie te mpo mpasi eleki mama nzala na yo ntango so bitambola atambola te tala place owutela ntango mpa na bino bakolisi yo oza yoka tola baparent Papa na maman bako zanga mbongo mais maloba bako pesa yo eko zala malamu po ba lingi okola neti bango. Conseil nazo loba mabe na biso to kutana ba mbisika ya David to kosi satan po to lingi ko yoka ba boti te. To pesi misu na matoyi ya batu ba bonga sa to ba kote ba zuela. Nga pe faut na bonga nga pe faut na bonga yoka toli ya maman tango alobi tambola boye tambola. Bo lingi loyenge ya ko mona mbongo sans bo yeba place elukamaka. Nde ba erreur na bino bo kueyi na ba faux poule. Mibali lokola ba biso ba escroc oyo kutana escroc lokola nga. Okozala zemi ya trois bana. Tala nga na suka. Ba décharge kaka kopani. Na tio zemi masolo kaka kopani. Ah directeur anyokola nga. Elakisi ke ezo simba te. Okobota na makasa. Makambo na oloba. Zonga. Mama, bolingaka te bakotisa bino na molongo ya délivrance, bakosela lisuma na famille mpo bokanga bato nyonso banuna bandoki. Yo moko ndoki ya vie na yo. Ozomona difficulté ya famille nde boliaka na kaka. Papa sala makasi bokola bokola ozomona pasi ya vie mozokende opesa nzoto kaka na ba ventile oyo bakotia sous vie na bino kaka après bokosaka kaka na lisuma na famille lisuma te yo nde kolo lisuma nazo makambo mike na mona mwana mwasi atanga te famille pauvre asalaka coupe couture baninga ne tout batiola ye mais azaka mbamba na vie ye atula azaka azobela tango akutanaka mimbelaki mobali alingi nga atalaka na komisa mobali asalaka te atali kaka confiance ya mobali na bolingo lelo kende otala bango bapila bafille nyonso baregnaka na mituka Ba filles wana batikala kaka ba kombo. Soki okutani na quartier, batikala lokola ba soeurs moko bakoma lokola ba doyen. Soki otangi kaka, oyebi ke bar kinga etomela kuna? Oyebi ke na vie totambola? Oyebi ke na na eh to voyagea? O comprendre alobi wana? Yango wana boyokaka ndeko na nga Baz. Mama jeune fille yoka, kowela mokili na mutu te. Wana plein avenir, mibali nionso bakolingo na l'heure na yo eza. Ba filles mosusu bazua mabala na ba 40 ans, ba 35 ans. Yo oza wana na ba 29 ozokende mbangu mbangu lokola presse. Koma yo fille ya 27 tokoma na bana misatu. Oyela concours na nani? Kiadi amina efe ebandi epa na yo? Faut sala attention. Vraiment Nzambe apambola na linga bino tout makasi. Bo s'abonner massivement na chaine na biso ya Bombeshell TV epa ya ye moko tantine Glody la Tundra base na cameraman na biso Scon derrière noir kuna base na lela bino tout fort vraiment merci ya trop numero na nga boyebi 084 75 18 112